Good morning, sì, qui sono <clears throat> praticamente diciamo circa le 10 e ecco, come dico in questi casi certo non una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro o semplicemente Oh, semplicemente David Lynch, it's um, May, eh, <laughs> it's June 1, 2022, and it's uh, a Wednesday in Naples, a clear morning in this moment, very still right now, 78, Fahrenheit around 26 Celsius, and this means that uh, It's that they really, really, really, really soft in these days in this period also over because it seems more summer climate and spring climate. D'altra parte, tra 20 giorni, between in 20 days it will be summer, quindi it's normal. Uh, as regard the video tools, I don't know if I do it, but uh, I think of yes, but in the case it's always separate from this, so eyes open if you're interested. anyway, I see and you just see from the window. You can see anything in these days and I think also in, in all the summer because noi apriamo sempre la we open the curtain and show the green roller shooter per far areggiare più che altro perché fa caldo because it's hot at I think at eh, this afternoon temperature potrebbe anche salire diciamo in estate in genere sale sempre un po' come da tutte le parti uh, eh, but really important thing anche se ormai già mazziate è notato quindi le abbiamo uh, we already have them is that today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine And I think all along the way, ovviamente all along the way, qui sempre qualche ora in meno, intendo soprattutto rispetto agli amici americani, perché come sapete abbiamo un orario completamente diverso. Bene, direi che giugno non poteva che iniziare meglio di così, rispetto a, cioè, anche se in punto anche maggio abbiamo avuto praticamente quasi sempre Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine. Speriamo allora che, essendo estate, può essere quasi certo che anche giugno si possa ripetere in quel modo. Per cui, shade this, so from the mythical window with the dim. Orange, Red, Blue, Water, Curtain, Behind Me, and it's uh, Green Roller Shooter, Near Me, In These Days, In All the, in, in Summer, Less or More, and finally, From My Mythical Keyboard, Yamati GX, 140, IPG, IPG, 625 E Eh, beh, great day, molto people, follow the channel dei porzi, un saluto davvero a tutti and also I più leve have a great breakfast, ce lo farò tra poco, il mio stomaco brontola, come sempre non so se lo sentite, ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo dovesse essere brutto da voi rispetto a qui, no, ripeto, non che non ci consoliamo <laughs> sempre con la colazione, anzi, ma personalmente quando il tempo è brutto io consolo un po' di più. Poi la cosa curiosa è che in generale le due parole, consolazione e colazione, se dette in italiano fanno anche rima. I'll see you on the video too, <laughs> if I'll do it or tomorrow.